Oh God. Hey, hey, hey, hey. Look, as me grow, come tap, bigly. Man, zik on shit. Send game like plug. Gas kam du gueul. Lu pa roulé mi dem peung. Papa, man zik on shit. Send game like plug. Gas kam du gueul. Lu pa roulé mi dem peung. Papa, best me game. A clou va mazik bon coup pour des disques en or fait des pompes on fait de l'or des tonnes mais mon on ils nous traquent on les trappe parce de frappe comme Mbappé pour des cash car mon des stades sans te porte une offense comme la drogue Dans ta zone, on est 11, mais pause Prends ta dose marocaine sur la bombe Ça fait boum comme mes bombes dans le four Sors du lourd pour faire le tour comme Youssou On est dans le on avec les robes sous Sacha Bond Qu'on se bande, et balle fille, Dans la zone pour les billets, on paie les boums Drive ici, on veut pas de toi, bouge Dégage Yep, yep, ice, ice.